ni budak. Maya saja tahu. Kecil-kecil maya. Lah. Ha. Apa lagi? Apa mana? Oh, dading mang oleh. Rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Belilah ordering oh, mengoleh maneh tegau jeung aing lain balad aing goblok Tak apa uncle kami nak tahu jalan ke rumah Tok Dalang aja. Anjing banget. 우리한 맵맵 Kau meme. Ha, potonglah, potonglah. Uh, meme. Boleh makan ke? Eh, boleh. Eh, tapi bohong. Eh, Bu, tak boleh ni, tak boleh. Eh, lawe. Apa? Tak apa. Ah, ha, semua yang namanya durian saya makan. Bau memek. Uh, boleh kasih saya menang? tak boleh. Gu, gu, gua hanya ingin anjing. Kau oh, nak dapat duit aku? Bangsa Tolong. Udah, udah. Buka, buka, buka. bau meme, bau meme, bau meme, bau meme. Halo guys, tapi di sini Si, oh, si, oh, and you see. Kontol bapak kau pecah. This is coconut. Lu kontol. Lu kontol. Yeah. Good, good. Wow. Meanwhile. 나와 너보 사결 아닌가 yang terbakar tu? Hei, eh, apa nak jadilah ni? Aduh, aduh. Bro, hayu mabar, bro. Bentar, bro. Kita blokir nomor doi dulu, bro. Hayu, bro. Gas kencu. Ya. Yeah. Ah, ah. hmm. Hello guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit Jadi di video kali ini adalah video yang kalian minta Yang kalian tunggu-tunggu Saya satu lawan satu Alucard Sini, sini Tengok eh Kau nampak juga? Tu ya. apa? Tu apa? Kau yang nampak? Aku yang nampak. Badan ni kecil. Lari laju. ya ke? 我听你舅啊。

Aprende.